No le pude oír, Llega y saudade sonó, La voz que la cantó pachida que tocó La mano de un vallar Humberto la firmó, Vinicius y Jovín pusieron su carmín, Joan puso la voz, Machida que tocó la mano del vallano, enamoró al amor. Lui que me bossa lui qui aimait la più belle beauté. Sono meglio così là, au pai da bossa nova, vague s'est balança sur moi. música lo amó. Su canto murmuraba, Giu, Giu. Lo cierto es que yo no fue un artista más. Su música divina apaciguó la paz. Lui qui aimait fai da bossa nova, lui qui aimait la plus belle beauté je meilleure qu'au silence o da bossa nova, vague que se sur moi. da da